Labaga in the motherfucking house, come on, represent Jesenice Rakovo, come on! Yeah, yeah. Ajmo! Uh, uh, uh. Come on! Da se čujemo! Čujemo se, brate! Yeah! Yeah! Yeah! To je to, motherfucker! To je to! Uh, yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Slušaj! Bagra, bagra, mi smo bagra, bagra bagra, mi smo bagra, bagra, bagra, mi smo bagra Je brat je tu sam La bagra, niko ne pušta ti La bagra Niko ne pušta ti La bagra, niko ne pušta ti garda Je brate tu sam brata Brutalni zvuk la bagra je klan, radimo u grupi brate to ne radim sam zato znam s kim biznis ću da delim Ljubljana, jesenice, to mora da ceni Nikli kao sjeme, stigli u pravo vreme Tvrdi kao stene, pa ne radimo scene To da smo grupa, tu nema dileme Brat za brata, bi upakao da krene La bagra, za nas veliko je ime Uvijek smo cool, zato sa njima ne brinem Stignem gde stignem i dođem kad dođem sa braćom Ja sam pod zvezdom rođen Nama nije malo srce, veliko brate Ako lažem ću da crknem takav nam karakter I nemoj jebat mater jer ispašćeš na mater Upadam na pinu ko u banku Pink Panther baka baka baka baka skanka pa matra bit je tak funk, motherfucker dobi Si uporeš da smo crash pobi, friend probi pa ti bodo hito dve zobi uh, Mi smo grupa ki se čupa not v zoni, pet paket bombi spet mogu bi na jed kombi Pet brato, pet varto, pet parto, spet bato, svet mogu zlato se za lepo na mato Chillamo s majkom, stilom silo tanko, sliko će si lajko bato, vidimo se za šanko I pa na kratko, nismo par čudaka, ovi neki si za bomo, ne se fuka, la blanko Pa grad, bagra, mi smo bagra, bagra, bagra, mi smo bagra, bagra, bagra, mi smo bagra Je brate tu za brata bagra, niko ne pušta ti gardala bagra Niko ne pušta ti garda bagra ne pušta ti garda Je, brat je tu za brata U klubu bruda sada bagra i treba nam viski Kuburu i muda smo ponijeli, mi smo isti Na sudu truda ne trebam trošit, jesu nam niski Turu sad okreni, sipni što kada smo friški La bagra je sa vama, da vam objasnimo nešto Da gori i Ljubljana, snimat niko nije presto I teško bi nam bilo, kad bi rekli se ne odlazimo Svak nešto je reskiro Stižemo, dižemo atmosferu, puderu momci se deru i žderu u scenu Ko da jedu bombonjeru, truje bagra чуи када чуи неку шуплю за то скидава са вида не масти да су цируб Нова рима no fall, тргам зима тог бол Не разумеш реп, френд, пај на фолклор Реперо на биту, петеро, бетеро, не подпирамо Играй се с темперо, док лер ми майке репетирамо Те пута, мадре, крута петорка, багре, макни се с пута Гаде, кето бута, јо петарде, чек Čigeri Jack, rokne po džigeri rap Rolam ko riberi neb, da ga zabiberim te Mese, kliberi bendo, tjesu druge se ne mešam I ne bi češa, če noćeš da te mrt pogreša To je flow, badar, hari, gitar, da se radar pokvari Jebeš kadru Ferrari, stari moj bradar te Smir Smirbe je Ljubljana, konekcija Lavagra Znaš da nisam sam, imam ovdje četiri brata Daj nam koji god bit, znaj da bit će zaklan Brate, da li nas vataš, je what's up? Nemoj da sam čuo glasa, da od nas niko ne zna da baca na majku smo faca, otvorite vrata Stiže profi sastav, jer mi spola bakra Brate šta ćeš sada kada skupe se dva grada Jedna brate ljubav, jedna brate nada Nama treba volja, nama treba snaga Da dođemo do našeg omiljenog zlata Matra, matra svakog dana, svakog sata Pravimo ludilo u špajzu ispod sprata Zato ispoštuj svakog moga brata Budite pripremni jer stiže bum plata Bakra, bakra, mi smo bakra, bakra Bagra, mismo Bagra Bagra, Bagra, mismo Bagra Вие братито за брата ла Багра Нико не пуща ти гарда ла Багра Нико не пуща ти гарда ла Багра Нико не пуща ти гарда Вие братито за брата